Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'accord diminué. C'est une sonorité que Django Reinhardt utilisait beaucoup et donc c'est une sonorité qu'on retrouve beaucoup dans le jazz manouche. L'accord diminué ou le son de l'arpège diminué. On va commencer par voir comment jouer l'accord de Do diminué sur la guitare. Do majeur, c'est ici. Do diminué, on peut le faire comme ça. Il y a une autre position au même endroit du manche qui est comme ça, que moi j'aime euh, beaucoup, mais qui est un peu moins utilisé. Euh, et on a un Do diminué ici aussi. Et il y a une dernière position qui est ici. Alors en fait, l'accord diminué, c'est un accord qui contient uniquement des tierces mineures, un empilement de tierces mineures. Et si on veut être précis, en fait, c'est l'accord diminué 7 qui contient euh, cet enchaînement de tierces mineures. Il y a quatre tierces mineures, donc l'accord diminué, on peut le jouer comme ça. Là, on a arpégé un Do diminué. Ce qui veut donc dire qu'on peut décaler de trois cases chacune de ces positions qu'on a vues. Donc Do diminué, on l'a aussi ici, et ici, et ici et ici. On l'a aussi là, là, là, et aussi tout ça, ce sont des Do diminués, qu'on peut donc aussi appeler Do diminué, Mi bémol diminué, Fa dièse diminué ou La diminué. Ça correspond aux mêmes notes, aux quatre mêmes notes. Maintenant, on va voir comment jouer mélodiquement cet accord, comment l'arpéger, et ensuite on va l'utiliser, on va utiliser ces arpèges sur, une, sur deux cadences couramment utilisées en jazz manouche. Alors, on va prendre notre accord de Do majeur de, de référence, et on va du coup arpéger Do diminué. Alors si on l'arpège à l'endroit où on peut jouer cette position d'accord, ça va donner ça. Il se trouve que l'accord diminué, on le joue assez peu souvent comme ça en jazz manouche, mais plutôt en diagonale, puisque c'est un arpège, c'est les dessins en fait de, euh, le diagramme de de cet arpège d'accord là, les dessins qu'ils font sur le manche, euh, ça se prête bien à un arpège euh, en, en démanché, en diagonale. Donc ça va donner ça si on part de ce Do là. Et ça, c'est quelque chose que Django Reinhardt utilisait beaucoup, notamment parce qu'il jouait tout à deux doigts, et que c'est assez facile à jouer. quand même qu'il avait des grandes mains, donc du coup, je dis c'est facile, mais ça l'est pas tant que ça, puisqu'il y a quand même des grands euh, intervalles à jouer. Mais en sautant d'une note à l'autre, ça, c'est faisable. Évidemment, c'est plus facile à faire quand on est en haut du manche. Hein. Ce diagramme de l'accord diminué, de l'arpège de l'accord diminué, il faut bien le mémoriser. Remarquez que quand on regarde le manche et on regarde où se trouvent les notes de Do diminué ou d'un accord diminué, euh, on voit bien que ça fait euh, des, diagonales en fait, sauf à un endroit où il y a une espèce de marche un peu particulière. Ça casse un peu le schéma, c'est entre les cordes de sol et si, puisqu'il y a un intervalle différent entre les, autres cordes. Mais essayez de bien mémoriser visuellement ce diagramme. Donc ça c'était un petit peu les prérequis pour savoir où se trouve l'accord de Do diminué ou un accord diminué et comment l'arpéger. Passez du temps à travailler ça, je ne vais pas vous donner plein de conseils à ce sujet là puisqu'on va tout de suite passer à la pratique. On va s'entraîner à improviser sur un playback qui contient deux cadences très courantes en jazz manouche et dans le jazz des années 30. C'est la cadence parfaite, on va utiliser un arpège diminué sur le degré 5, et la cadence euh, du degré 1 diminué. Il faut savoir qu'il y a en gros deux cadences, enfin deux façons principales d'utiliser l'accord diminué, soit pour euh, jouer, pour faire entendre le degré 5, soit pour faire entendre le degré 1 diminué. Je détaille pas ça puisqu'il y a une autre vidéo sur YouTube qui est disponible et qui explique ça, dans laquelle j'explique ça en détail et je parle beaucoup du degré 1 diminué qui est très important en jazz manouche. Euh, donc la cadence en question, ça va faire Do majeur, Do diminué, Do majeur et Sol 7. Donc la première cadence, c'est l'accord du degré 1 diminué qui résout sur le degré 1, très très utilisé en jazz manouche. Et la deuxième cadence, c'est une cadence parfaite, sol 7, le degré 5, Do majeur. Sur le premier accord, on va pouvoir arpéger euh, l'accord de Do majeur ou jouer la gamme de Do majeur. Hein. Et sur le deuxième accord, c'est ça qui va nous intéresser, Do diminué, on va arpéger bah, Do diminué on revient sur Do majeur, et ensuite sur le sol 7, on va arpéger La bémol diminuée. Sur un accord 7, pour faire entendre un accord 7 avec sa bémol 9, un enrichissement qui lui donne une sonorité un peu dissonante, et assez sympa, on va arpéger l'accord diminué situé un demi-ton au-dessus de la fondamentale de ce degré 5. Comme c'est un sol 7, on monte un demi-ton, on a un La bémol, on va arpéger La bémol diminué au moment où l'accord de Sol 7 est joué. Alors, La bémol diminué, on connaît les, la position d'arpège d'un accord diminué, il suffit juste de la décaler du bon nombre de cases pour tomber sur La bémol diminué. Donc ça va faire ça. je joue ici plutôt que ici, je trouve ça un petit peu plus pratique et ça me permet de mieux superposer cet arpège d'accord à la position de sol 7. Maintenant, je fais une improvisation sur cette grille, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Une improvisation assez simple. Après, je vais vous donner d'autres conseils et puis je ferai une dernière impro à la fin de la vidéo. Do majeur, Do diminué, Do majeur et Sol 7. sur lequel j'ai joué, c'est un playback qui est disponible sur YouTube. Visionnez ce playback-là et entraînez-vous à jouer les accords et ensuite à improviser comme ce que je viens de faire sur les arpèges d'accords diminués. Ça va déjà demander pas mal de boulot. Ça, je trouve que c'est assez intéressant de, faire ça, même si c'est juste un exercice, puisqu'en fait, c'est deux cadences, Do diminué, Do majeur et Sol 7 Do majeur. Euh, ce sont des cadences extrêmement courantes en jazz manouche. Donc si vous savez le faire sur cette cadence-là, après il n'y a plus qu'à décaler, à transposer et à réutiliser ce que vous avez fait sur ce, sur ce playback dans les morceaux, euh, dans les standards que vous jouez euh, dans ce style. Avant de faire une impro finale, quelques conseils un peu plus précis pour, pour apprendre ça de façon un peu plus efficace et un peu plus méthodique, on pourrait dire. pour chaque accord, arrive dans le playback, toutes les deux mesures, essayez d'avoir un repère qui est euh, fixe, qui est précis. La fondamentale de l'accord. Quand on est sur Do majeur, essayez de bien penser donc à la position de l'accord de Do majeur et surtout à la note Do, où elle se trouve. Et c'est ça votre repère de la gamme majeure que vous allez pouvoir euh, jouer par-dessus ce Do majeur. Lorsque Do diminué arrive, essayez de bien visualiser où se trouve ce même Do et comment l'accord diminuer, s'agence autour de cette fondamentale. Donc sur Do majeur, on avait ça. Sur Do diminué, on a ça. Là, ce que je vous montre, c'est comment les autres notes de l'accord diminué sont par rapport à cette référence, à cette fondamentale qui est le Do. Je sais aussi que le Do, il est ici. Donc cet accord-là, c'est aussi par rapport à cette note. Et pareil dans les graves. Le Do, il est ici. Pour le Sol 7, c'est un peu différent, puisqu'en fait, sur Sol 7, on joue un autre accord, qui est La bémol diminué, même si vous pouvez le penser, Sol 7 bémol 9, donc c'est l'arpège de Sol 7, avec La bémol 9 en plus, donc ça fait ça. Ça revient à jouer un La bémol diminué avec en plus un Sol dans cet arpège d'accord. Donc là, a priori, votre référence, ce sera soit le sol, soit le la bémol. Moi, je vous conseillerais peut-être plutôt le la bémol, puisque là, on travaille des accords diminués. Mais l'accord qui est joué derrière, c'est un sol 7, hein, c'est pas un la bémol diminué. Donc, euh, quand vous arpégez votre accord de la bémol diminué, pensez bien à la note la bémol, où est-ce qu'elle se trouve Je sais que le la bémol, il est toujours ici. Ensuite, avant de faire une impro finale, je vais faire une petite impro tout seul, sans accompagnement, en prenant le temps de bien vérifier ça. Je fais des phrases et je commence ou je finis sur la fondamentale, juste pour m'assurer que j'ai bien l'accord dans la tête. Au final, on cherchera à pas toujours euh, jouer la fondamentale au moment où l'accord arrive, ce sera un petit peu trop lourd, mais pour bien visualiser ça et pour pas se décaler d'une case, ça c'est une erreur assez courante, et on l'entend, enfin c'est assez gênant au niveau musical <laughs> après, quand on se décale d'une case, essayez de bien vous assurer que vous, savez où est la, fondamentale de l'accord. Donc je refais petite impro tout seul, Do majeur. maintenant une impro finale un petit peu plus avancée sur cette cadence, en faisant des démanchés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo vous permettront de bien progresser et puis de, voir un peu plus clairement comment jouer, comment travailler ces positions d'accords euh, diminuées et comment les incorporer dans vos improvisations et dans les cadences qu'on trouve dans les standards. Il y a une autre vidéo sur YouTube qui est complémentaire à celle-ci, il y en a même plusieurs. Il y en a une qui s'intitule « Improviser sur une tonalité », sur une anatole en jazz manouche, et une autre qui est plus axée sur l'accord du, degré 1 diminué, qui est très très apprécié par Django Reinhardt, et donc très joué par Django Reinhardt, et ça contribue beaucoup à, son son. Allez voir aussi les autres vidéos disponibles sur YouTube ou sur mon site Guitare Improvisation, il y a pas mal d'autres vidéos beaucoup plus complètes.